Då ska vi fortsätta titta på energi och nära bestämt impuls. Under en kollision så påverkas föremål av en kraft under en kort tid. Och om, den här, om en kraft får verka under en viss tid förändrar föremålets rörelsemängd. Till exempel om vi kommer och kör en tanker, en oljetanker som har en ganska stor rörelsemängd och så sätter vi någon bromsande kraft på den. Då kommer rörelsemängden ändras Fastigheten kommer minska, massan är densamma, men rörelsemängden kommer ju ändras då. Och kraft gånger tid har fått ett eget namn som kallas för impuls. Så definitionen alltså I, impuls, är lika med kraft gånger tid. Enheten blir en newtonsekunder. Eftersom enheten för kraft är newton och enheten för tid är sekunder blir det en newtonsekund. Och det är lika med skillnad i rörelsemängd. Alltså vad för rörelsemängd före påverkan. Och så påverkar det med en kraft under en viss tid. Så tittar vi vad för rörelsemängd efter den här påverkan. Och det blir det som kallas för impulsskillnad i den här rörelsemängden. F är alltså kraften som påverkar föremålet under viss tiden T. Och delta P, alltså skillnaden i, för, i rörelsemängden. Förändringen i rörelsemängden. Ta ett exempel på det här. Vi har ett X2000-tåg. Den har massan 280 ton och den ökar hastigheten nu från 50 meter per sekund från 30 meter per sekund till 50 meter per sekund på 50 sekunder. Alltså vi måste påverka någon typ av kraft där. Acceleration gör att vi får någon typ av kraft. Vilken impuls krävs då? Jo, det kan vi beräkna då. Impuls det är alltså skillnaden i rörelsemängden. Vad blir skillnaden i rörelsemängden? Jo, den, blir, den enda som ändras i hastigheten. Massan är densamma. Den är alltså 280 000 kilo. Eh, men hastigheten ändras från 30 till 50. Alltså blir förändringen den, densamma. Så det blir alltså 5,6 gånger 10 på 6 newtonsekunder. Det är det som blir impulsen. Vilken kraft krävs? Jo, vi vet ju att impuls var lika med kraft gånger tid. Man har ju beräknat på avgiften vad impulsen är. Och då kan man beräkna vad kraften är genom att ändra om så att kraft är lika med impuls delat i tid. Då blir impulsen 5,6 gånger 10 upp till 6 delat i 50 eftersom under 50 sekunder. Då hamnar vi på 11,2 kilonewton.